Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua salam sejahtera salam satu Malaysia berlainan Singapura dan Malaysia. Okey, hari ini saya nak buat satu video contoh tentang QM late retest. Late retest yang kita dah belajar selama ni saya tambah lagi video ni sebab kita ada set up Euro USD M30. Kalau perhatikan ni saya dah marking kan di mana kita ada high, low, high high, low low. And then you perhatikan dia punya low low ni price drop heavy. Heavy heavy heavy meninggalkan tempat kosong di sini. Ini yang saya panggil ini yang saya maksudkan dengan tempat kosong a lot of empty space eh? empty space empty space empty space Jadi kalau saya lukis balik dia macam ni dia high dia buat high and then price buat low and then price buat higher high <coughs> and price drop heavy ke bawah dia go straight away down all the way go down kat sini dia turun turun turun dan turun dan turun kalau itu kan pada MM 15 lagi nampak pada mulanya kita tandakan marking kan kita punya cam level dekat this area you ada cam level dekat sini saya tandakan sebagai cam level this is your previous oh sorry this is cam level right and then you perhatikan kat sini a lot of resistance here dekat sini price naik atas laju dia seumpama macam dia ambil stop loss orang yang sell dekat sini lepas dia ambil stop loss dia terus turun laju laju laju laju laju laju, laju sebatang dua batang tiga batang empat batang lima batang memberi peluang kepada kita untuk entry bila price turun laju sini kemungkinan besar akan berlaku setup QM late retest late retest macam ni eh kalau quick retest dia break kat bawah sini dia break lower low sini dia break lower low dia buat lower low and then dia terus naik kat sini itu late retest but in this case dia break ke bawah laju-laju-laju so dia jadi late retest and then late retest biasanya price akan bermain-main di sini dia buat dia buat resistance and then dia turun bawah and then dia naik lagi ok dekat sini you pastikan price naik membuat uptrend and then untuk late retest wajib wajib wajib wajib you tunggu fake out dekat sini you ada R1 ok saya marking kat sini paling kurang mesti ada fake out mesti ada diamond mesti ada CP mesti ada CPLQ biasanya memang akan jadi macam ni so bab yang seterusnya kita akan belajar nanti R2 <clears throat> R3 ada a lot of R eh kat sini R1 R2 R3 R4 sampai R5 so ini dah jadi peluang kita untuk entry kalau perhatikan di sini saya tandakan dia, dia punya resistor resistor resistor ni resistor satu resistor lagi again another resistor and this is another resistant so saya taruh markingkan ke bawah sikit so you perhatikan this is R1, R2, R3, R4 fake out which is kita akan belajar nanti bab seterusnya fake out dan di sini kita ada compression CP compression CP di mana satu tanda bahawa price apabila lalu kawasan tu akan senang eh maksudnya nanti price akan naik so bila kita ada fake out kita ada CP biasanya price akan naik atas laju mencari liquidity Okey, liquidity nanti kita akan belajar di bahagian CPLQ ataupun di bahagian compression. Price naik ke atas mencari liquidity. Masa ni lah di mana kita nak entry sebab kita ada QM late retest. Masa ni you tukar kepada time frame kecil. Ah, di sini kita ada king di sini. Ataupun you tukar kepada M5. Tukar kepada M5 supaya kita dapat kecikan stop loss. Yes, of course kita ada king dekat sini. Price cucuk atas, cucuk at eh sorry, cucuk bawah, cucuk atas and this is this is it kawasan zone entry kita inilah kawasan zone entry kita but in this case oleh kerana stop loss kita kecil this is time frame M15 kat sini 2 pip stop loss 4 pip 5 pip 5 pip so kita just makin ke atas stop loss kita letak atas ok stop loss kita 5 pip memang so masa ni lah masa you nak masuk ni 5 pip ni you dah ada setup cantik you ada QM level you ada QM late retest And then you ada fake out R1, R2, R3, R4 kita, Masa ni lah Bila price sampai kat sini Kita akan entry sell <coughs> Okay And then masa ni You kena jaga MM Ataupun you kena kira Berapa yang sanggup loss Let's suppose Masa sebelum you masuk ni You kira-kira stop loss you 5 pip Berapa you sanggup plus? Kalau you masuk 0.1 Kalau kena stop loss Baru 5 USD Kalau you masuk 0.2 Baru 10 dolar Kalau you masuk 0.3 Baru 15 dolar Kalau you masuk 0.5 baru 50 USD kalau yang masuk satu lot sekalipun kalau kena stop loss you baru loss 50 dollar and then what happen to price price turun bawah naik atas lagi stop loss kita masih di atas jangan ubah-ubah and then price dah turun so far so good price let's suppose you masuk kat this area dah 25 pip dah satu nisbah 5 kan eh? stop loss 5 pip <coughs> TP 25 pip itu cara trade menggunakan risk and reward so this is the tempat yang dia kosong yang saya cakap ni biasanya price akan pergi laju dia akan pergi laju mencari QM level not really QM level Okay. jangan entry kat QM level ni tetapi you cari dekat tengah-tengah ni cari MPL ataupun cari King so dekat M5 kita jumpa King King kita dekat sini eh? King kita dekat sini kan dia punya uh, apa ni high dia punya shadow atas ni and then you dah ada king zone kat sini but oleh kerana sini kecil saja you just letak kat sini stop loss dekat atas dalam 5 pip so far dah so good 25 pip I think that's it that's it tentang cara menggunakan QM Elite retest di mana dia ada high low high high lower low lower low dia turun laju ke bawah straight all the way turun bawah laju laju laju laju very very fast dia tak bagi chance dia tak buat MPL dekat this area dia tak buat bearish engulfing dekat this area hari and then approach cara pras datang sebelum dia pras datang balik tempat retest ni ini consider sebagai late retest eh, sebab kalau you ukur daripada cable level sampai ke tengah lebih kurang dalam 37 uh, kalau saya tukar pada H1 daripada sini sampai sini lebih kurang dalam 10 jam daripada tengah sampai price retest lebih kurang dalam 44 jam so 4 kali ganda so this is absolutely boleh retest so ciri-ciri retest ni macam ni blower tu laju and then dekat sini ada kosong ini kawasan kosong ni saya masukkan kosong kosong kosong so jangan entry entry di sini ini biasanya akan menjadi kawasan fake out eh kawasan fake out ni tempat kosong ni adalah tempat liquidity dalam ni kosong ni tak ada order order hanya di kawasan uh, kawasan uh, M5 tadi kita nampak king dekat area king that's why price pergi ke situ ambil order sekali ambil order dua kali so this is your fake out make sure paling kurang bila ada QM late retest wajib wajib wajib tunggu fake out you ada R1 R2 R3 R4 you ada fake out ada CP bonus price akan jadi CPLQ price akan naik atas and then baru turun I think that's it video tentang contoh tentang QM late retest kita kembali video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh